So the end. Nerds, o universo cinematográfico da DC é repleto de seres extremamente poderosos. A maioria desses seres estão sempre acompanhados de alguns equipamentos. Por exemplo, a Mulher Maravilha tem o seu laço da verdade, ou até mesmo a sua espada, né, God Killer. Existem muitos outros itens no universo cinematográfico da DC Comics que são extremamente perigosos e poderosos. He's coming from far away. Alguns desses itens podem ferir deuses, alienígenas, humanos e muitas outras raças, fora que alguns podem até mesmo matar seres extremamente poderosos, por isso no vídeo de hoje eu falarei sobre as 16 armas mais fortes do universo cinematográfico da DC Comics. Bom, mas antes, não esquece de comentar aqui embaixo, batata. Eu sei que não tem nada a ver com esse vídeo, mas o pessoal que pulou que o início não vai entender nada quando ler isso aqui embaixo, então comenta aí batata. Esse vídeo é uma lista pessoal, então se você não concordar com algumas armas que estão aqui, é só comentar aqui embaixo a sua própria lista e o porquê que você não concorda com a minha. Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. esse vídeo não é um ranking de nível de poder, eu só coloquei aqui as 16 armas que eu lembro mais poderosas, beleza? Bora lá. 16 posição temos a armadura do Batman. Lá em Batman vs Superman, o Bruce Wayne se preparou muito para enfrentar o Superman, e para isso ele construiu uma armadura que fosse capaz de ferir um kryptoniano. É claro que o Batman teve a ajuda né, da kryptonita para lutar contra o Super, mas o traje foi definitivamente uma baita de uma ajuda. Fora que o Batman é só humano, né, e aguentou várias porradas. O traje é, querendo ou não, muito perigoso. Se o Batman usasse contra um criminoso comum, que não tivesse nenhum tipo de poder espacial alienígena, né, Bom, esse criminoso iria sair da batalha muito machucado ou até mesmo morto. Esse traje parece ser muito pesado e bastante resistente, já que ele aguentou muitas porradas do Superman, né, durante essa luta dele contra o Batman. Próximo item poderoso da nossa lista, né, do universo da DC, Soul Taker. Soul Taker é a espada mágica da katana, e a espada foi apresentada lá no filme Esquadrão Suicida, né? O filme que a gente tenta até hoje esquecer, né? tirar das nossas memórias, né? Soul Taker é uma espada muito letal, e a espada absorve as almas de todos que são mortos por essa espada. Fora que a alma do marido da katana também tá presa nessa espada. A katana meio que consegue se comunicar com as almas que estão dentro da espada, e a katana é muito habilidosa e costuma matar sem piedade os seus inimigos inimigos com essa espada. Ser morto pela Soul Taker não deve ser nada legal, porque sua alma vai ficar lá dentro presa pra sempre. Então entre morrer definitivamente e ficar preso em um local eternamente, morrer deve ser bem melhor, né? E além de tudo isso, a Soul Taker dá ao seu portador a imortalidade, ou seja, enquanto você possuir, né, ter essa espada, você será imortal. Então isso é uma baita de uma vantagem. Por isso essa arma é bem poderosa e está aqui na nossa lista. Décimo quarto lugar temos o Laço da Verdade. O Laço da Verdade é definitivamente uma arma extremamente letal. Já vimos no DCU que a Mulher Maravilha Maravilha pode usar ele para tirar a verdade dos seus inimigos. O laço da verdade era de uma deusa grega chamada de Estia, que era a deusa da verdade. Ou seja, o laço é mágico. E isso já é uma baita vantagem para Diana Prince, né? Mulher Maravilha. Já que ela também pode usar isso contra qualquer outra raça existente no universo do DCU. Enquanto você estiver em contato com um laço, você vai dizer apenas a verdade, mesmo que isso custe a sua vida. E o laço não precisa ser usado apenas para tirar a verdade dos seus inimigos. A Mulher Maravilha pode simplesmente te enforcar com o laço até você perder totalmente o ar e morrer. Ela também também consegue usar o laço para lançar as coisas, se pendurar, cara, até mesmo se pendurar nos trovões, como ela demonstrou lá no seu último filme. Então sim, nerds, o laço da verdade é uma arma muito perigosa. Em 13 terceiro lugar, o escudo da Mulher Maravilha, cara. Bom, soldados antigamente usavam muitos escudos para defesa pessoal, né, para evitar ataques de flechas e etc. E as Amazonas também usam escudos para defesa pessoal. O escudo da Mulher Maravilha, em especial, parece ser muito resistente e perigoso. Até mais resistente do que os escudos normais das Amazonas. A Diana já usou ele para se proteger de vários tiros lá na Segunda Guerra Mundial, usou também contra os raios do Apocalipse, né, aquele grande vilão que matou lá o Superman, e também usou contra o machado do Lobo da Steppe e dos seus parademônios, né? E esse escudo aguentou contra todas essas coisas. Ou seja, o escudo então é casca grossa, cara, e nunca deixou a Diana na mão. Em 12 lugar, ainda falando da Mulher Maravilha, vamos para os seus braceletes. Os seus braceletes são objetos e armas extremamente úteis nas suas batalhas. Eles são indestrutíveis, a Diana, inclusive, pode bloquear tiros, socos e muitas outras coisas com seus braceletes. Os braceletes também emitem uma rajada de energia quando são colocados juntos. E essa energia causa uma explosão enorme, cara. Os braceletes também foram capazes de aguentar raios do apocalipse, que era é praticamente um kryptoniano. Então esses braceletes são sim armas extremamente poderosas e úteis, cara, tanto para defesa quanto para ataque. Décimo primeiro lugar temos o machado elétrico. O machado elétrico do lobo da steppe é definitivamente uma arma muito poderosa. Com ela, o lobo da steppe conseguiu matar diversas ameaças Amazonas e deu um pau na Liga da Justiça. O seu machado elétrico é capaz de exercer uma força muito grande ao cair em locais, né, fazendo uma explosão enorme acontecer. Isso aconteceu lá no Cut, quando o lobo da steppe chegou em Temesira para matar as Amazonas e pegar uma das caixas maternas. O machado elétrico consegue dar um baita trabalho para um humano ou para uma Amazona, né, até mesmo para um deus. Afinal, a Mulher Maravilha também é uma deusa, né, e teve um baita trabalho para lutar contra o lobo da steppe Giuseppe esse Machado, por isso essa arma, cara, merece estar nessa lista aqui de armas mais poderosas. Em décimo lugar, nerds, temos agora o Tridente de Atlan. E o Tridente de Atlan é uma arma mágica, né, por assim dizer, que é um grande perigo para os personagens do DCU. Isso porque o portador desse tridente pode ter o controle sobre todos os mares. Fora que ele também se torna o rei de Atlantis por direito, né? Por ter o controle sobre todos os mares, o portador consegue dominar criaturas milenares que moram debaixo do mar, né? e também podem causar um ataque à superfície, puxando toda a água para a terra. Ganha um controle mágico sobre a água e as criaturas marinhas absurdo. No DCU, o atual portador do tridente é o próprio Aquaman. Após ganhar o tridente, ele teve os seus poderes ainda ampliados, né? Força, agilidade, reflexo, etc. E ganhou também esse controle sobre o Mares e várias outras magias. Vale lembrar que esse tridente foi feito com metal divino do próprio Poseidon, né? Que o próprio Poseidon, né, um deus antigo, concedeu aos Atlantes e ao próprio Atlon que era o antigo, né, o primeiro rei de Atlantis. Nono lugar, temos agora a Kryptonita. E sim, a Kryptonita no DCU foi usada como arma também, né, lá em Batman vs Superman. E aparentemente só existia um pedaço desse meteorito, e esse pesado foi usado pelo Batman para derrotar o Superman. O Batman fez uma lança de Kryptonita e essa lança chegou a quase matar lá o Superman, né? Depois ele desiste. No final, ela vai, mata o Superman e mata também o Apocalipse. A Kryptonita é a única coisa que pode ferir o Superman ao ponto de matar o Homem de Aço, né? Fora que nos quadrinhos a Kryptonita também já causou câncer aos humanos que tiveram contato com ela. Afinal, a Kryptonita é um meteorito radioativo então, além de ferir o Superman, a Kryptonita também pode ferir e matar humanos. Por isso, ela pode sim ser usada como uma arma muito letal. Fora que vários personagens já foram criados e movidos né, a Kryptonita. E vira e mexe, algum vilão usa a Kryptonita como uma espécie de arma para lutar contra o Superman ou algum kryptoniano. Em oitavo lugar temos então a espada da Mulher Maravilha que eu já citei né, brevemente anteriormente. É mais uma arma mágica aqui da nossa lista que pertence à Mulher Maravilha. A espada da Diana é chamada de Matadora de Deuses Sabemos que na verdade a matadora de deuses é a própria Diana Prince, né? Mas a sua espada é uma arma muito importante. Além de auxiliar na hora de combate, né, podendo cortar inimigos facilmente, a espada da Diana também é uma ótima forma de defesa, já que ela pode rebater coisas né, com essa espada. Ela usou a espada para cortar a cabeça do lobo da Steppe lá no Snyder Cut e a cabeça dele aparentava ser muito resistente. Então a espada dela é realmente uma arma muito perigosa, que pode ferir deuses antigos, novos deuses, pode ferir até mesmo kryptonianos e etc. Então é uma baita de uma espada e merece estar tá aqui na lista também. Sétimo lugar temos o Bate Tanque, né? Lembrando que esse vídeo não é um rank, né? Mas sim, né, aqui em sétimo temos o Bat-Tank. O Bat-Tank do Batman é definitivamente uma arma muito letal e sinistra. Durante os filmes do DCU, vemos que o Batman tem um arsenal gigantesco de armas e que ele vem melhorando o Batmóvel dele a cada filme. No Snyder Cut, ele usou uma versão 2.0 do seu Batmóvel, que era muito mais poderoso e letal, tanto que ele conseguiu matar muitos parademônios de uma vez, cara. E bem, lá no finalzinho do filme, o Batman aparece em cima do seu Bat-Tank, prendendo membros da gangue dos mutantes. E o Bat Tank nos quadrinhos é praticamente uma versão muito mais bedestre do Batmóvel, né? Tem muito mais acessórios e armas de destruição. O Batman usou o seu Bat Tank pela primeira vez lá no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, e ele usou justamente para acabar com os membros da gangue dos mutantes. Não vimos ele em ação ali de fato no Snyder Cut, mas ele existe naquele universo. E se o Batmóvel é letal, você imagina o Bat-Tanque que tem muito mais coisa ali, mais tecnologia. O Batman também usou o seu Bat-Jato no DCU, né? Eu não vou falar muito sobre ele aqui para não encher essa lista, mas vale a pena dar uma citada no seu bate-jato também. Sexto lugar temos agora o Arco da Artemis. Tanto o arco ou as flechas da deusa Artemis são encantados com magia divina, né? Os deuses antigos. Nós vimos Artemis utilizando o seu arco e sua flecha lá naquela luta do passado, aonde os deuses antigos se uniram para derrotar o Darkseid e a sua tropa. Com o seu arco, ela consegue lançar raios de energias que são capazes de quebrar uma nave de guerra do Darkseid ao meio, meu irmão. É uma rajada muito forte. E mais tarde, uma das flechas da Artemis foi usada pelas Amazonas para enviar uma mensagem para Diana Prince. E o interessante é que a flecha caiu em um local que seria perceptível para Diana. E isso claramente aconteceu por ela ser uma flecha mágica, né? Em quinto lugar temos as caixas maternas. As caixas maternas são extremamente poderosas, né? No DCU, elas meio que são entidades ou digamos que Computadores, uma tecnologia viva. O poder delas é tão grande que às vezes pode ser confundido com magia, mas na verdade é pura tecnologia alienígena super avançada. Elas foram criadas em Nova Gênesis, né? O mundo dos novos deuses, e quando estão unidas, elas ativam a equação antivida, que mais pra frente eu vou explicar o que que é. As caixas maternas também deram os poderes ao ciborgue lá no DCU, e quase mataram todos os heróis da Liga da Justiça. Se não fosse o Flash naquele momento, todos teriam morrido. Então essas caixas, cara, são muito poderosas. Elas podem destruir todo o planeta Terra ou também destruir vários heróis poderosos. Ou até mesmo criar, como o caso do Cyborg. Quarto lugar, temos outra arma sinistra que vale ser citada o corpo do ciborgue. Sim, nerds, o ciborgue, querendo ou não, ele é uma arma, né? Ou pelo menos o seu corpo é uma arma. Como eu disse anteriormente, as caixas maternas são computadores vivos, e o ciborgue é mais do que isso, ele é um humano que teve habilidades geradas pelas caixas maternas. Ele é basicamente um computador de última geração, só que também é humano. O Cyborg tem acesso a tudo no planeta Terra que está de alguma forma dentro da rede de computadores, né? Na verdade, tanto a tecnologia da Terra quanto também tecnologia alienígena. E bem, sabemos que praticamente hoje tudo em dia está conectado na nuvem, na internet, né? Bombas nucleares, contas bancárias e etc. Então o Cyborg é uma arma muito perigosa que existe aqui na Terra. Se ele não tivesse essa conta da parte humana e bondosa a humanidade provavelmente estaria perdida, já que em segundos ele poderia explodir todo o mundo com as bombas atômicas que existem. Fora que o corpo do ciborgue pode se transformar em armas extremamente evoluídas, né? Que lançam rajadas de energia, canhões e por aí vai. Número 3, outra arma que precisa ser citada aqui nesse vídeo, o Anel dos Lanternas Verdes. O Anel dos Lanternas Verdes, né, pelo menos nos quadrinhos, é a arma mais poderosa que existe. O usuário do anel pode fazer qualquer tipo tipo de arma ou objeto com esse anel. Esse usuário precisa apenas imaginar essas coisas. Então sim, é uma arma muito poderosa, dependendo apenas da sua imaginação, né? Quanto maior a sua força de vontade e maior a sua imaginação, cara, mais poderoso você se torna. Não vimos muitos dos Lanternas Verdes, né, no DCU, porque todos que apareceram lá apareceram bem pouquinho, um que apareceu lá, apareceu e morreu, e o outro já apareceu morto. Mas se o anel existe lá, já podemos ter uma noção do poder dele com base no que conhecemos desse anel nos quadrinhos e animações. Provavelmente existem também os outros anéis de poder na galáxia, como os anéis amarelos, os vermelhos e etc. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque eles ainda não apareceram no universo cinematográfico da DC Comics. Talvez com os próximos filmes que a gente sabe, né, Shazam 2, cara, Mulher Maravilha 3 se vir aí, outros filmes também como Adão Negro, etc, pode acabar aparecendo mais desse universo dos anéis de poder dos lanternas. Número 2, outra arma, né, que eu considero arma, é a Sansão Ômega. A sanção ômega é provavelmente a arma ou o poder mais letal, no sentido de ferir o seu adversário, né, presente no universo cinematográfico da DC Comics. A força ômega, né, é o poder que apenas o Darkseid no momento tem acesso, e junto com esse poder vem a sanção ômega, que é basicamente o poder que pode matar ou no mínimo ferir gravemente todo ser vivo, seja entidade cósmica, né, deus ou então mortal. O Darkseid pode simplesmente eliminar qualquer ser vivo, só disparando seus raios ômegas pelos seus olhos. Fora que os raios também perseguem a pessoa que o Darkseid está querendo matar. E tem mais, se você for atingido por esse raio, você ficará preso no passado. Existem até algumas teorias sobre o Batman do Ben Affleck, né, que é o Batman do DCU, está preso no passado porque foi atingido por um desses raios, né. Mas esse é um papo para um outro vídeo de teorias sobre o DCU. Mas enfim, a Sansão Ômega é uma arma dessa lista que mais tem chance de ferir um ser vivo aí, cara, até mesmo super poderoso. É quase impossível de fugir dos poderes do Darkseid. Em primeiríssimo lugar, temos agora, meu irmão, a equação antivida. Esse vídeo não é um ranking por nível de poder, mas mesmo assim eu quis colocar a arma mais poderosa do universo cinematográfico da DC aqui em primeiro lugar. A equação antivida é um cálculo que prova a futilidade da existência e do livre-arbítrio. O Darkseid é obcecado por essa equação e quer muito conquistar ela para tirar o livre-arbítrio de todos os seres vivos e ele é ser o comandante de tudo. Mas no DCU, o Darkseid ainda não descobriu esse cálculo e por isso ainda não executou o seu plano, né? No Snyder Cut, naquela versão do Cyborg, né, que ele meio que vê o futuro pós-apocalíptico, é possível ver que o Darkseid conseguiu realizar, né, utilizar a equação de vida no Superman em algum outro dos humanos ali, cara. É por isso, inclusive, que nesse futuro pós-apocalíptico o Superman está malvado, né? tá do lado do Darkseid. Em mãos erradas, como a do Darkseid, a equação antivida pode remover a liberdade né, de escolha e a humanidade de qualquer ser vivo. E isso é um baita problema, porque diferente das armas anteriores dessa lista, a equação antivida pode literalmente acabar com a vida em todo o universo, cara, e ter apenas um único ser, um único deus comandando tudo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido e entendido um pouco mais dessas armas extremamente poderosas poderosas. Se quiserem mais vídeos como esse ou do DCU, comenta aqui embaixo, deixa o like e manda pros amigos, hein? Compartilha aí pra me ajudar. Falou, valeu, nerds, tamo junto e fui!